Så sender en bandage bazooka til dig. Jeg kan ikke finde en eneste kiste. Hvad sker der? Og der er en bandage bazooka til dig der, som du kan bruge. Jamen, ikke en nok. Bare sådan den ligesom. Øh, jeg går her hjælp. Lige efter jeg har gjort det her. Tako je na jeđe, jeđe. Jelba jeđe. Jako mam je. Сайн байна уу бэндэш бисүгэ. Nej, skynd dig, skynd dig. Okay, jeg kommer. Skynd dig, skynd dig. En eller anden, skynd jer, skynd jer. Han wesser. Han wesser. Skud, skud på muren. Skud på muren, muren, send dig, mor. Godt. Øh. Godt det der. Kan lige revive? Der kan. Godt det der. Bare revive. Oh Gott, der ist ja kein Gestalt. magari fă tira shotgun scuza o tira mets. Ia hai le cum să. Ia, puteți să Ja, ja. Bare tag den. Fake default. Fake default teamet. Men vi, vi skal over hen den der helikopter derovre jo. Jeg har en launchpad. Jeg bruger den til at komme derover. Nogle gange forstår jeg ikke. Hvad forstår du ikke? Nogle gange forstår sampai eh Kita dah Bang Laki-laki Kelly lockdown Tak, I don't know how Yes Got henchman! Are you to make Ulick henchman party? Da, Golden Fisch. Mm. Skal vi tage ham Der er nogen, der svømmer. Jeg snakker ham lige. Ja, tag ham. Der er en til. han har noget, jeg kan godt have. Han er nok Jeg skal have den blå form. Jeg har allerede mange mat. Eller i tre har jeg fint nok mat. Jeg tror, det er bedst, vi tager helikopteren nu. Fuck, stormen er tæt på. Helikopter. Det er min, det, det er min, det er min, det er min. Det var min. Der er den, der kan få en epic burst. Jeg har lige fået en legendary burst af to. Uh, mini sætter på minis. Then we can do. Ja, ja, we can. Bijna vloeren. Bijna vloeren. Skin the storm! det er så. De får have det, hvis det er intakt. Eller jeg snakke Jeg var slet ikke i Eller, eller skal vi prøve, eller skal vi prøve at gå hen til de to andre airdrops? Ja, det, det, det, er en, det er en min. Det ene er mit. can do food. Never mind. Så vi bare slet ikke fik de foran. Jeg har bare slet ikke fire kills. Jeg har smadret vinduerne. Sådan der, jeg, jeg har smadret vinduerne nu. Det, det, I did det there. Now you got to do der there. Jeg kan lade være med den her Hvad får jeg? Hvad får jeg? Ikke en skid, du. Ej, hvis der er en tag i min, så må du gerne få den, Chakan. Og der var en Netflix skar. Oh! Nej, må jeg få den? Where and fake? In, in every form. Form? Then you get to in every form. Dan teach. Niet meer. Nee, ja, jouw vaart kan gebroken bist. Dat je nee bust. Fifty can skin. af nogen. Nu gider jeg ikke at flyve mere. Fordi øh, ellers bliver jeg flyvesyg. Der er en lige der. Det er mit loot. Det er mit loot. Nej, hallo, du må da nakke ham. Hvad er det for noget møftik, han havde? Hvad var det, han havde? Also en Sniper, Heavy Sniper. Ah, nice. er all that is for medkit. And all that for medkit. Der er nogen, der har taget medkitten. Nå, hvad, hvad, hvordan kan det være, at de kan nakke den der hentning der? Wow. Fuck, jeg hopper det. Det er, jeg at se jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan nemlig. Hvad? Jeg er right. Det er min epic porn, fordi jeg nakkede ham, Shazam. Hold for ham, er den anden slut. Jeg får vi faktisk skal vinde det her. Nej, men ja, jeg kan ikke løbe. Sådan der, okay. Jeg er bare legende løb seriøst. down the tool if you have damage. I help you. Dang, no, no, no, damage. Mm -mm. Uh. Fuck, mate. Range, you been at the hell. I, I shot and had got loot, so here second. Looks like I got loot. Before. Hvad har I? Har I godt loot? Øh, jeg har en golden, jeg, jeg har en golden star, jeg har en epic pump, jeg har en blod funke, jeg har en epic snapper, jeg har mm, Og jeg har fire launch pads. Og vi tager den ene nu. Hmm. Jeg vil bare Ya pirat sih. Karena nanti loot. Get strike. Sabia escandalista, não. É. Só. Só. Tá não deu. Eu fazia rede quando eu det der, og jeg kan bare lade være med at være for. Okay, så. Hvorfor? Øh, kunne jeg? Fordi du kan risikere at dø jo. Fordi det er jo ikke en eller to. Det skal være sådan godt. En nok. En nok Og de døde. Ja, Mikkel, ja, Mikkel. Bird, Bird, skynd dig, revive, skynd dig, revive. Han er død, bare rolig. Den... Der er væk, der er væk. Golden jeg væk. til en. Der er en Golden skar. Ja, det er lidt. Hvad? ja, nu har jeg mange ads. Der er jo lige nu det sniper efter mig. Det er derfra. Nej. conquista.